Nangka Koktel cedok murah sekali makan dah kenyang Wow, ini macam video daripada Abang Asfar Badrul Tapi ini bukan yang viral di TikTok guys Beda kayaknya ya Nah, jom kita tengok videonya Let's go Jangan lupa guys, subscribe guys FS Channel ya Ah, beza kan tempat dia Channel apa? Saya lupa lah, macam familiar Ah, macam familiar Ya, yeah. apa lah? salah orang ni. Cik Farizul. Itu baru hari ni first time nak buat video bang. Okey, eh, menarik lah. Baru buka ni. Ha? Baru buka lah. Yang ni dah 2 minggu lebih eh. Oh, baru ah, lagi. minggu. pasal benda ni pun kat sini tak ada orang buat. Kita ha. buat lah. Kita jual lah. Ha. Ambil sendiri. Ambil sendiri? Ha, cedok sendiri. Ni apa? Ni eh, nata di koko bang. Yang ni ada 3 flavor. Strawberry, kiwi dengan nanas. Okay. Wow. Menarik. Ha, ni tembikai susu. Yang ni agak-agak. Agak-agak. Agak-agak. Ha, ni memang kita tak ada semalam potong bang. Pagi ni potong terus jual. Oh iya ke? Oh, kita tak okay. ada simpan stok uh, buah. Ha, ni tembikai. Tembikai. Laici. Laici. Oh, wow. Weh, sedap ni laici ni. Ha, dia kan. Saya okay, buah naga. Bagian automotive kereta lah. Ha? Detailing. Detailing. Detailing. Uh-huh. Saya okay. dengan GK apa tu eh, gelai kereta. uh Tapi sebab saya semalam saya close kedai terus. Pasal overhead dah terlampau tinggi uh, So oh, okay. saya close Saya masuk sini uh, <laughs> oh. Uh, saya ada kedai kat Janggebon Detailing Saya dah buat 2 tahun Tak boleh recover Dah tutup Saya Saya tak nak cedok sendiri kan uh, okay. Nak minta abang yang buat kan Boleh Abang buat lah Dua. Okay. Ha, dekat sini korang boleh cedok sendiri. Yeah. Tapi saya datang request abang ni cedok. Tak <laughs> panjang. Ha? Ah. Tak panjang-panjang abang. Tak panjang-panjang. <laughs> korang datang cedok sendiri je. Ha. Okey. Tak kisah buah apa kita ambil, janji penuh bekas tu. Ya, yeah, penuh bekas ni RM8. RM8 je. Okey. Nata di koko. Murah lah. Ha ni dia. Anggur. Hai sedap. Kecoh, kecoh, kecoh. kecoh tapi buah kita tukar bang. Kadang ada mangga kita buat semangga. Ha, esok ada raw melon. Pak ni hari-hari ada buah lain-lain. Ah tengok bang. Tengok keadaan lah. Ah, kadang saya masuk ha, ada lagi satu portion ha, apa mangga susu. Eh sedap eh. Wish. Oh, fresh ah. oh my god. Ya ke? Saya boleh jamin bang pasal saya sendiri makan satu ni memang Ini Ni susu biasa kita R&D Lepas tu bagi dia susu kan Aish Malaysia menarik oh. ni warna-warni. Warning full. Oh. Okay guys. Macam, mana rasa dia? Hmm. Hmm. Tengkai. No comment. Memang power. Oh, Special dekat sini kita boleh kita boleh shadow sendiri. Rasa ah, epam ah. Telah akak tadi kan. Bismillah. Oh memang sedap. jelly agar-agar. Bismillahirrahmanirrahim. -agar. Okey. Dengan sagu. Berarti kuah ah, bukan kuah, berarti milk ataupun susu dia campuran racikannya tu memang sedap macam tu lah. Kan. Oh. Sedap sampai tak terkata, memang ngam. Ngam. Ah, uh, ni buah anggur. Okey. sagu. Nampak ya. sangat sedap guys asli. Hmm. Memang berbaloi. <laughs> Kalau ada orang nak buat tempahan ke benda tu Sekarang majlis dah ada Boleh, Majlis kerja kahwin portion, uh, Paling kecil kita buat RM5 uh, Kalau macam ni besar ni RM8 Kalau okay. RM5 kita kecil sikit lah ah. Kecil uh, sikit buah pun kita tak adalah overall macam ni kan ah, So dengan bajet RM5 Lai cikang kira macam mana? Satu kat jambu ni bang uh, Buat satu bang? Boleh bang Okay Wah apa ini guys? Kok kok enak banget kayaknya ya? Siapa yang buat ni? Ni wife saya bang Oh, isteri yang buat. Ha. Kan? Oh my god. Tok tu. Yang mana dia? Ha. Yang ni. Yes, ah, miss. Yang ni apa? Apa? Ha? Olongan oh, oh, longan, longan. ter. Longan. Oh my god. Apa ini guys? Macam sedap eh. Okay, dia tambah gula guys ya. Oh ada esnya. Oh Oh dia tambah Oh my god Dari dari penampakannya enak sih Asli Asli Asli Oh Sedap Sedap Dia ada rasa Selasih tu Selasih Dia ada rasa macam Laici tu Laici oh, Memang ngam lah Punya kombinasi tu memang cun This mantap guys Memang sedap Recommended sangat inspirasi pertama daripada siapa sebenarnya? Daripada uh, wife ataupun memang idea abang sendiri? Daripada wife. Okay. Uh, wife suggest dengan kita pasal kita nak cek benda yang simple. Okay. planning dia lah, nak cek benda yang simple dan pelayanan. Uh, ah, so, kita try. Untuk buah pun saya cakap awal-awal kat sini, siapa datang mungkin tak ada buah yang sama lah. Macam ni kalau contoh timika susu habis saya masuk raw melon, sa melon, kita ada. Aha, okey okey. Uh, kita ada buah-buah tempatan lah kita masuk-masuk dan uh. <laughs> buah ni saya tak ada simpan stok yang lama pasal saya tak ada chiller, saya tak ada forum. So saya beli buah tu dengan kualiti yang tak agak banyak. Uh, kita Macam pagi-pagi saya keluar pergi pasar, saya beli buah. Okey. So kalau kuantiti macam ni bang, agak-agak boleh dapat berapa bekas? Ada 100 bekas. Tak sampai bang. Tak sampai. Ah, uh, 80 lah. kot? Ha? 80 bekas? Tak sampai bang. Sampai Pasal benda portion macam ni, Aha. saya tak okay. boleh estimate Pasal saya bagi customer ambil sendiri. Ambil sendiri Oh, so okay. kadang dia ada ambil lebih saya sedekah ajalah. Ah, ah okey okey. Okay. Macam tak tutup tapi kadang tak boleh tutup ah, so saya sedekah aja. Ah, itu niat saya lah memang saya nak ah, terbaik lah. Orang buat lagi besar memang saya ada niat memang saya nak bagi sedekah kalau tutup ni kita boleh tutup saya bagi 8 kalau terlebih pun saya halal je bang. Eh, estimate tutup ni <laughs> Masya Allah 50 pun Mungkin 40 lebih lah Kalau yang bekas ni lah Selalunya kita akan restock Tengah hari kita restock lagi ha, ha, ha, ha. ha. Bang, kalau ada orang datang kat sini uh, Kita nak Laji orang boleh? Dari eh, sementara kita orang ada kat sini lah ha. Kalau ada orang datang Boleh, boleh Ni kak nak tanya sikit boleh kak? Pernah beli kat sini? Ah, pernah banyak kan dia beli dah Macam mana oh, rasanya? Oh, dah banyak kali Apa boleh Terima kasih bang. Terima kasih, Okey. Terima kasih. Eh, budak-budak senang lah. Abang nak apa bang? Nak hotel lah. Ha? Nak hotel. Regular ha. eh, customer ni. Ha? Rasa macam mana sebelum ni? Rasa sedap lah. Ha? Memang sangat sedap. Recommend lah. Ha. ha, ha. Kau pergi lah. Eh, Ayah lah. Eh, biasa lah. Dah pernah tengok kan? Dah pernah tengok kan? Eh, eh okay. Okay. okay. <laughs> Kenal. Okay. Ya Allah terharu <laughs> guys asli ya Allah. Eh. Baiknya. Tak, kalau saya nak minta tolong abang uh, saya kira 50 bungkus lah. 50 tu boleh tak? Kita nak bagi orang percuma. Boleh. Boleh. boleh. Abang tolong sampai kan? Boleh boleh. Boleh eh? Oh, boleh. Tapi abang cakap jangan cakap affectional cakap ada orang lagi. Boleh. boleh. Okey. Okay. sama. Bau Okey. Okey bang. Lah. Terbaik. Masya-Allah. So uh, saya kira tadi 8 kali kali 50. 50. Nah. 400. Masya-Allah. Ha? <laughs> eh, tak apa. 400 ni. Lebih bang. Sini bang. Masya-Allah. Tak apa, abang ambil je. 400 yang ni kita bagi ke orang. Kan? Okay. Uh, ah, 400 tu tak abang tambah buah lagi mana tu Yang tu lebih tak abang uh, Semoga abang dimewahkan rezeki Amin bang Dipermudahkan urusan uh, Diberi kesihatan yang baik Amin Ya Allah abang. Ah, yang kita bagi abang tu Daripada penonton profesional dan Dengan Yasan Masya Okay Okay Kita nak buat ansur dulu Nanti kita abang bagi je lah eh Boleh bang Saya akan bagi juga abang Abang nak bagi orang tu macam mana ni pun nak macam mana ni Kalau hari ni dapat so saya amalkan ah boleh boleh boleh boleh tak salah boleh boleh boleh banyak ya. rezeki eh terima kasih banyak ni eh. okey assalamualaikum salam Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya video terbaru dari Abang FS Channel ya. Oh my god. Dan apa ya ketika berbagi Pasti banyak kebahagiaan yang kita dapat seperti itu. Bahagia ketika melihat pedagangnya senang, bahagia ketika melihat orang-orang yang beli itu senang, ya kan? Dan masya Allah, di situ kita akan mendapatkan banyak kebahagiaan apabila kita banyak membahagiakan orang. Apabila orang perlu bantuan seperti itu kita bantu, mereka akan senang macam tuh. Makanya istilahnya dalam kehidupan kita itu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW khairun nas amfa'uhum linnas ya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya terutama yang bisa membahagiakan seperti itu macam ada orang yang perlu pertolongan kita tolong ada orang yang perlu sokongan ataupun apapun ya kan Nah kita bantu kalau kita bisa macam tu. Kalau tak bisa kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setidaknya kita tidak menyanyiakan ya dengan apa yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dalam kebajikan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa menyebarkan kebaikan dan juga senantiasa menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Jangan pernah berhenti untuk bersedekah, jangan pernah berhenti untuk senantiasa membahagiakan orang karena kebahagiaan orang lain akan datang kepada kita juga. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang yang sudah membantu saudaranya, orang yang sudah membantu ya, orang-orang sekitarnya, bahkan orang yang menolong binatang saja Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kebaikan-kebaikan. Allahu akbar, Allahu akbar. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe channel ini dan saya pamit undur diri. Support guys abangnya tadi beli koktailnya ya kan. Tapi itu memang macam sedap sangat Jadi memang kalau Abang Wan tadi dengan Abang Fahmi itu Memang cakap mm, Memang ngam lah macam tu Memang sedap ah Padu Sempoi ah, Macam tu lah kata-kata beliau kan Nah terima kasih buat teman-teman semua Pokoknya support terus ya Dan tempatnya tadi sudah ada di video Teman-teman tinggal tonton lagi di FF Channel di mana tempatnya dan datangi ya kan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.